qof ballankaaga baxay oo been kuu sheegay oo dareenkaaga meeshii ugu qaalisanayd khiyaanay ma mudna qalbigaagu inuu kasii fikiraba waa laga yaabaa jawaabtani inay aad u culus tahay ama ay qalbigaaga aad u dhibtay laakiin waan kaa raaligelinayaa waxaa si xaqiiq ah nafaheena inaynu runta u sheegno ayaa mar walba muhiim ah oo aynu dareenno mas-uuliyadda inaga saaran naftanuu ilaahay subxaanahu watacaala inoo dhiibay wakhti bay leedahay kuna socda haddii aad wakhtigaaga ku bixinaysid waxaan qiimo lahayn waad qiimo beelaysaa marka dambe qalbigaaga ka qor jacaylku inuusan ahayn farxad iyo qosol joogto ah runtiisa dhabta ahi waa qalbijab xanuun ilmayn iyo daryeel la'aan qof nolosha waayaaragnimo dhammaystiranu leh ayaana ka bixi kara caqabadihiisa kala gedisan qaaliga uu wakhtigu yahay awgii ha ku luminin argoosi maxaa yeelay qof kastoo dareenkaaga dhaawacay maalintiisaa sugaysa inuu wajaho alla ma mooga waxa lagu marsiiyey waana mid cadaalad sameeya ee nafta taa ku qanci ugu dambayntii ha tuugin jacayle noqo midka isagoo ku deeqa sideedana dadka quruxda badani mar walba ma wada fiicna dadka wanaagsanise mar walba way qurux badan yihiin Sirta guusha noloshu waa haddaad guulaysatid ha haddaad guuldareysatidna yaysan kuniyad jebinin. Noloshu markay kuu degan tahay ood barwaaqo ku jirtidna weligaa taxadar ku noolow. Markii ay khatari ku soo wajahdana yaysan ku cabsi gelinin. Dhankay doontaba ha ahaatee, adig weligaa waddada saxdaa ku taagnow. thank you